sudah pernah bikin pak lopa di set yami bikinnya gampang cuma dua bahan putih telur dan gula pak lopa adalah di set yami yang berasal dari Australia disajikan polos juga sudah enak atau bisa diberi topping toppingnya bebas sesuai selera kali ini kita akan bikin pavlova dengan topping kopi krim yang meluber seperti lava hmm enak banget guys luarnya manis dan crispy dalamnya manis dan lembut dikombinasi dengan kopi krim yang agak pahit jadi lebih mantul pulang riset mewah ala hotel bintang 5 wow. Yuk kita mulai Bahan-bahan Putih telur 4 buah Gula halus atau gula pasir 200 gram Bahan topping kopi instan 2 sendok makan gula pasir 2 sendok makan air 2 sendok makan cara membuatnya gula halus disaring agar tidak ada yang menggumpal kocok putih telur dengan mixer sampai putih berbuih Masukkan gula halus sedikit demi sedikit sambil terus dikocok. Kocok terus selama kurang lebih 7 menit sampai campurannya putih mengkilat, membang dan kaku. Bila memakai gula pasir, kocok putih telur sampai sedikit berbusa di wadah non plastik masukkan gula pasirnya larutkan gula pasirnya dengan cara merebusnya secara tidak langsung di atas air panas sambil dikocok. Angkat dan kocok terus selama kurang lebih 7 menit sampai campurannya putih mengkilap, ngembang dan kaku. Tuang adonannya ke loyang yang sudah dilapisi kertas atau diolesi mentega. Besarnya bebas sesuai selera. Kita akan membaginya menjadi empat untuk ukuran personal. Bisa juga dibuat jadi satu untuk konsumsi bersama. Setelah selesai, siap untuk dipanggang. Panggang campuran tersebut dengan suhu 150 derajat selama 40 menit dan tunggu sampai matang. Untuk pavlova polos atau original bisa langsung disajikan. Topping kopi krim kopi instan, gula pasir dan air dikocok pakai mixer sampai mengembang. Taburkan di atas pap yang banyak agak meluber seperti lapak. pak kopi lapa siap untuk disajikan cocok buat menu dessert di kafe anda hmm yummy bener-bener beda hmm keren banget guys hmm endes guys selamat mencoba